بعد وانظر إلى ما فعل العشق بي أمشي رويدا رويدا والعشق قد صبغني بلون الدم لست عاقلا بسببه ولا مجنونا إلى ما فعل العشق بي أحيانا أعصف كالرياح العاتية وأحيانا أصبح كالغبار على الطريق أبكيتني كثيرا فأضحكني ولو مرة تعال وانظر إلى ما فعل العشق بي أنا من يمشي من بلد إلى بلد وأسأل عن معلمي الناس قاطبة فمن يعلم عن حالي في هذه الغربة تعال وانظر إلى ما فعل العشق بي أصبحت مجنونا وأنا ما زلت أمشي أرى معشوقتي في الأحلام فأصحو لأسأم من هذه الحياة تعال وانظر إلى ما فعل العشق بي لا أمتلك حلا أنا المسكين فأنا عاشق من رأسي حتى أخمص قدمي وأنا المجرد عن ديار الأصدقاء تعال وانظر إلى ما فعل الأشق بي